сухими страницами памяти, Чуть слышным дыханием холода Вы сердце свое не обманете, Укрыв одеянием и золото Узорными заклинаниями Листвы, опадающей звездами что станут напоминаниями Под ноги вам брошенной россыпью В немой невозможности высказать Своими широкими жестами Духами дождливыми прыская Она ненадолго наездами Где смысл постепенно стирается каждом вслух сказанном слове Ей тоже не очень-то нравится Цикория вкус вместо кофе Рыдает, сидит над страницами И плачет прозрачными струями А строки опять недописаны Отмечены лишь поцелуями В немой невозможности высказать Своими широкими жестами Духами дождливыми прыская Она ненадолго наездами